Zimmer's mind da my nigger sag i Banksack 7TB my niggas nigger si so afslag O jo laat was you go, goes alles affat Goes al die wegen alle het is laat me plaks Ja die visie is aan nooit die die misse as je die pad Stop. ik in een klappie elke keer komt van Sinza, Valessini is gezag Mijn niggas, de zat af, ayala, bijna dit buzzie. Ik heb een zoekjes aan mij Gezien hoe woorden uit de veen Gezien in die straat en samen gang Allen die weten wat ons aan gebeurt Gezien hoeveel woorden zijn nou en dan mens En maar wat een heel tussen door in mijn zin gaan naar daardoor, zitten in nou, de wind Zoeken ze lang kallen, nou in de kind Sommige visa nou reden gaan dom Kijk en naar stuit en zo wanneer ik kom Staan en nog en kijk ze blom Krijgen op en dan slaat naar mijn om Poppen en robben, ons dop en een bom Kijk met de maat als voor die nom Zoek aan gejaagd, ja ik zoek aan een plom Zoek aan gejaagd, ja ik zoek aan een plom Nee, wat? Mannen ze mis mij, daarmee niet het zag ik bang Zag 7 CB's, dus nu niet gezien zo afslag Oh, je laat vast van je goeie clutch stop Siger en bare jeg om min film som i rester Alle kan blok my fucking bars van je lachler Afdeling 7 for 7 ways af i danser Dan the game gestart die nieuwe van flex Die visie is rode casino als dit Die visie is bloed I ik jakke trek Ha ha ha Het enkele van mij op een is best als je bis van ik is de baas En zin ze volgen ik man een geraas Ze weten was diep Als je het aan niet vertelt dat je gaat naar Max en de Matriek Wie ze was diep Als je bis dan gaat hij in het deel Te zien op is niet zo daar is shit We wisten ik wist je aan nullen met die Volgende hit zo daar is een diep Alle beginners is kak en nullen voor ons een griep Bloedrood Saints Bloedrood Ace Sy's mos wys, dis die bloedrooi games, so die nog met saints, so se good old days, ek sa bloedrooi saints, sta met bloedrooi flames. Mal mal mal en sy mos myn, da my nigga tsakhi bang sak 7 TB, sy's my nigga sy's so abstrak. Oh you like fast when you go sala safa, go sala die rede alle het is na my plak. Ja die visie is aan nou is die mense as ek die pad stap, sy in baie aan my films, aan my rasta.